Bet tu pieturi roku pie kakla, kur zemes straumēm kā ilgas siltas iekalas, vārdi veļas par lūpām mikli un pilni sulas. Tādas saldas pārbriedušas plūmes, tavā pagalam tukšajā istabā liekas kā ielīmētas. Es tev pilnu istabu zaptes pierunāšu, Es tev pilnu istabu ar bitēm un mušām un viendienītēm pierunāšu, līdz tu paliksi salts un saķepis, manā medū, manā bišu un pieneņu tvanā, un tavā reipstošajā sejā rimti šūposies smaidot vīkstoša laiva. Klusi piesprāucis klāt neredzama baisma, pieradināti kā suns, ko tur pie ķēdes, smilkstot sniedzes, tiegraina plauksta un kampju norīja kamola, kas kaklā, kā atritināts pumpurs paparda, kas tinas, tev rokās tabaka un sejās mīns, ir pieaugušas pilnas ceļu malas ar tiem, kas aiziet neko nepasakot